Yalnız kaldım, yüz kez aldım Doldu yüreğime ben inanmadım Neyle üzüldü, hiç almadım Koşullarımda sana ağladım сүйемін деп көңілім алған сүйетін жүрек жасалған сүйемін деп көңілім алған сүйетін жүрек жасалған жалғыз сені сүйем деп айтқам сенің сөзің болды ғой жалған жалғыз сені сүйем деп айтқам сенің сөзің болды Kez kez aldım Doldu cürümden enin armağanım Ne de zindir hiç aldanım Kuş Sen başkana gittin o evi Babanın öttü o evi Sen başkana gittin o evi Geldik kayra o gün döremi Eski sağlar iste yürmeri Geldik kayra o gün döremi Eski sağlar iste yürmeri Yalnız kaldım kez saldım Doldu cürüm Menin armağanım Yine dindi hiç almadım Kuşullarımda sana arnadım Yalnız kaldım kez aldım, Doldu cürüm Menin armağanım Yine dindi hiç almadım Kuşullarımda sana arnadım Yalnız kaldım Kez kez aldım Doldu yüreğime beni darmadın Neler döndü Geç almadım Koşullarımda sararladım Koşullarımda sararladım Koşullarımda sararladım